biz o'z xotiramizga ishona olamizmi eslab qolgan narsalarimiz aslida ham shunday bo'ladimi ko'pchiligimiz soxta xotiralar fenomeni haqida eshitgan bo'lsak kerak unga ko'ra insonlar bo'lmagan yoki shunchaki bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni xotiralarida olib yuradilar bu ayniqsa bolalikdagi xotiralarga bog'liq bir kishining xotiralari chuvalashib ketgan va pand berayotgan bo'lsa bu unchalik ham katta muammo emas vaholanki atrofda ularni tartibga keltirishda yordam bera oladigan boshqa insonlar bor lekin millionlagan insonlarda tafsilotlari bir biriga juda o'xshash ayni xotiralar bo'lishi mumkin ma'lum bo'lishicha bu mumkin ekan ammo qanday qilib bugun biz mandela effekti haqida gaplashamiz avvalambor bu insonni o'zi kim bo'lganligi haqida to'xtalib o'tsak nelson mandela janubiy afrika respublikasida qora tanlilar haq huquqlari uchun kurashgan yetakchi 1948-1994 yillar oralig'ida bu mamlakatda aparteid siyosati hukm surgan bo'lib unga ko'ra mahalliy qora tanli aholi erkinlik va huquqlaridan to'laqonli foydalana olmas edi qora tanlilar tikanli simlar va devorlar bilan o'ralgan hududlarda yashar edi ular mamlakat bo'ylab erkin harakat qila olmas ayrim mansablarga olinmas oq tanlilar bilan nikoh qura olmas va hokazolarga ko'nib yashar edilar ayni paytda mamlakatdagi oq tanlilar soni ancha kam edi qariyb 20 foiz atrofida qolganlarning hammasi qora tanlilar bo'lgan ya'ni bu holatda kamchilik ko'pchilik ustidan zug'um o'tkazgan shunday qilib nelson mandela aparteid rejimiga qarshi yetakchilardan biri sanalgan o'smirligida uni qamoqqa olishib umrini oxirigacha xurum o'qishadi qamoqda u ayovsiz sharoitlarda saqlanadi ohak konlariga ishlashga majbur qilindi ohaklar esa quyoshni u qadar qattiq qaytarar ediki mandella ko'z nurini qisman yo'qotadi oxir oqibat mandella qamoqda 27 yil o'tirib chiqdi uni 93 yillarda qo'yib yuborishadi bunga fuqarolar ichidagi uni ozodligi uchun kurashgan faollar va mamlakatdagi siyosiy o'zgarishlar sabab bo'ladi qamoqdan ozod qilingach tez orada u janubiy afrika respublikasi prezidenti etib tayinlanadi tasavvur qilib ko'ring bir inson deyarli 30 yil qamoqda o'tirsa-da, ozod qilinishi bilanoq prezidentlikka saylansa prezidentlik muddatida mandela mamlakati va teng huquqlik yo'lida katta xizmatlar qilib va nobel mukofotini oladi xullas u juda hurmatga sazovor inson edi u 95 yoshida o'z yaqinlari va do'stlari davrasida 2013 yilda vafot etadi ya'ni bunga hali ko'p bo'lgani yo'q eng qizig'i mana shu yerda boshlanadi mandellaning o'limi xabari butun dunyoga ovoza bo'ladi u olamshumul shaxs bo'lgani uchun ham u haqida juda ko'p gapirishar edi men ham buni yaxshi eslayman shu xabardan keyin aniqlanishicha dunyoda mandellaning o'limidan ajablangan insonlar ko'p ekan chunki ularning xotirlashiga ko'ra u qamoqda ancha yillar avval vafot etgan bo'lib chiqdi u 80 yoki 90 yillarda internetda mandellaning qamoqda o'lganligini eslab qolgan insonlar juda ko'payib ketdi ular janubiy afrikadagi Mandela o'limiga oid xabarlar uning qamoqda vafot etgani haqidagi gazetadagi lavhalarni xotirlashlarini aytishadi. Ular shuningdek qamoqxonaning do'stlari bilan bo'lgan intervyularini, hatto uning bevasining dafn marosimidagi vido nutqini ham xotirlashlarini ta'kidlashar edi. Bularning hammasi ularning xotiralariga ko'ra uzoq o'tmishda bo'lib o'tgan edi. 80 yoki 90-yillarda aynan mana shu jamoaviy soxta xotiralar Mandela effekti deb nomlanadi keyinchalik ma'lum bo'lishicha mandela effekti fenomeni faqatgina mandelaning o'limi bilan bog'liq emas ekan masalan samoviy janglari serialini ko'rgan insonlar dart veyderning lyuk men seni otangman iborasini eslashsa kerak ushbu ibora ishtirokida juda ko'plab memlar mavjud umuman olganda bu mem nafaqat ushbu asar balki keng tomoshabinlar orasida mashhur aslida ibora biroz boshqacharoq jaranglaydi dart veyder yo'q men sening otangman deydi. Tafovut unchalik ham katta emas, lekin yuz minglab insonlar sevimli filmlaridagi juda tanish ibora o'zlari eslab qolganday emas, boshqacharoq ekanligini bilishganida hayratga tushishgan edi. Yana boshqa bir namuna bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1960-yillar o'rtalaridan boshlab Brainstein ayiqlari nomli ayni familiyali ayiqlar oilasi to'g'risida multfilm va kitoblar seriyasi chiqa boshlagan. Uni hozirda 40-45 yoshlar atrofidagi amerikaliklar tomosha qilgan. Bu multfilmlar hozir ommabop emas, emas va ularni anchadan beri namoyish ham etishgani yo'q shunisi qiziqki yoshligida ushbu multikni ko'rgan ko'plab odamlar multik nomini brenshtayn emas Brenstein deb nomlashadi bizning quloqlar uchun tafovut katta bo'lmasligi mumkin ammo amerikaliklar uchun u anchagina bu xuddi bizdagi pushkin yoki Putin kabi katta farqga ega. Internetda bularning hammasi qandaydir hazilomuz o'yin va ayiqlar oilasining familiyasi aslida Brenstein ekanligiga ishonuvchilar hamjamiyatlari mavjud. Ayrimlar multfilmni yahudi elitalari ayiqlar ko'proq yahudiylar bilan bog'liqlik hosil qilishi uchun uni yashirin qayta nomlashgan deyishgacha boradi ya'ni haqiqiy fitna nazariyalari paydo bo'ldi bularni hammasi shunchaki insonlarni o'zlarining xotirasi pand berayotganligini tan ola bilmaslik natijasida mandela effekti misol bo'la oladigan mana shu kabi juda ko'plab voqealar mavjud bular nima sababdan yuz berdi o'zi buni fan qanday qilib izohlashi mumkin Birinchi marta Mandela effekti atamasi uning 2013-yildagi haqiqiy vafotidan keyin ekstrasens ayol Fiona Brum saytida paydo bo'ldi. U ko'p sonli insonlar Mandelani qamoqda vafot etganini ta'kidlar edilar. O'zlaridan o'zlari adashishi mumkin emas degan g'oyani targ'ib qila boshladi. Shu boisdan u ushbu fenomenni tushuntirib beruvchi ikki talqinni taklif etadi. Birinchisi shuki, cheksiz koinotlar va o'z navbatida voqealar rivojining cheksiz variantlarining mavjudligi. Shunday ekan, qaysidir koinotda Mandela qamoqda jon bergan bo'lishi mumkin o'sha koinotdagi odamlar xotirasi va ongi esa to'satdan bizning koinotimizga o'tib qolgan shuning uchun bu haqida xotiraga ega bo'lgan ko'p sonli insonlar mavjud fiona burum fanda parallel koinotlar borligini va o'zining g'oyalari ilm fanga zid emasligini ta'kidlaydi ilm fan chindan ham parallel koinotlar borligi ehtimolini rad etmaydi. Juda ko'p mashhur fiziklar bunga ishonishning mumkinligi uchun asos ham topishmoqda, ammo multikoinotlarning ilmiy modellari ularning o'rtasidagi axborot energiyani u yoki bu shaklda almashinuvi yoki ta'sirlashuv ehtimolini rad qiladi. Shu boisdan ham Mandela effektini tushuntirishga bo'lgan bunday yondashuv ilmiylikka da'vogar bo'la olmaydi. Brum taklif qilgan ikkinchi talqin esa bizning kompyuter simulyatsiyasida yashayotganimizdir va bu kabi fenomenlar matritsadagi nosozliklar kamchiliklar dasturdagi kamchiliklar hisoblanadi bu variant bo'lmaguncha realroq chunki bizning kompyuter simulyatsiyasida yashayotganimiz ehtimoli chindan ham yuqori lekin bu boshqa video uchun mavzu muammo shundaki bu talqinning haqiqiyligini tajriba yordamida aniqlash imkonsiz o'zi umuman mandella fenomenini reallikning bu qadar murakkab va amirmahol modellari yordamida tushuntirish zarurmikan fan bizga boshqa ancha ishonarliroq tushuntirishlarni taklif etadi zamonaviy xotira haqidagi fan bizning miyamiz xotiramizni bir nechta qismlardan hosil qilinishini ta'kidlaydi ya'ni bizning xotiramizga har doim takror yoqqanda bir xil voqealar ko'rsatiluvchi video fayl yoki tasmaga muhrlangan manzara kabi qarash noto'g'ri buning o'rnida bizning xotiralarimiz miyamiz tomonidan har gal yangidan tashkil qilinadi va har gal u kichik xatolarga yo'l qo'yishi mumkin oqibatda hattoki qisqa fursat ichida ham xotiralarimiz haqiqatdan yiroqlashib ketadi. Biz voqealarning aslida bo'lmagan tafsilotlarini eslashimiz yoki aslida bo'lganlarini unutishimiz mumkin. Masalan, biz qachonlardir bo'lgan xonaning ko'rinishini eslar ekanmiz, biz u xonadagi divanning qandayligini eslay olmasligimiz, miyamiz esa bu divanni o'zi istaganday to'ldirib qo'yishi mumkin. Shu sababdan ham biz xotiramiz aytayotgan oq divanni rostdan ham o'sha xonada bo'lganligiga, haqiqatda esa u jigarrang divan bo'lganligini unutamiz. Bundan tashqari o'xshash voqealarni eslab qoluvchi neyron tugunchalari fizik jihatdan miyamizga yaqin joylashgan bo'ladi. Mandela qamoqda o'lmagan, ammo u bilan birga xuddi o'sha paytda haq-huquq uchun kurashgan yana bir faol qamaladi. U Stiv, uni Stiv Biko deyshardi. U rostdan ham qamoqda o'lgan. Odamlar bu ikki shaxsni adashtirib yuborishgan bo'lishlari mumkin. Biko ham qora tanli haqiqat kurashchisi janubiy afrika respublikasi fuqarosi va nihoyat mahbus edi balki stiv biko vafotidan keyin mandellaning boshiga ham shu kun tushishi mumkinligi haqidagi gap so'zlar tarqalgan bo'lishi ham mumkin balki bu haqda gazetalarda ham yozishgandir shuning uchun ham odamlar bu ikki insonni chalkashtirib yuborgan bir xotira ikkinchisi bilan chuvalashib ketgan va oqibatda olamshumul anglashilmovchilik yuzaga kelgan bo'lishi ham ehtimolda mavjud brenshtayn ayiqlari bilan ham vaziyat juda o'xshash amerikada Brenshteynga tugovchi sharaflar juda ko'p, Steynga esa emas. Shuning uchun ham insonlar xotirasida Brenshteyn ayiqlari ko'proq saqlanib qolgandir, chunki Brenshteyn familiyasi amerikaliklar uchun juda noodatiy. Bizning xotiramiz umuman olganda juda ishonchsiz narsa. Internet asrida va dezinformatsiya qurboniga aylanib qolish ehtimoli yanada yuqori. Ijtimoiy tarmoqlarda u yoki bu anglashilmovchilik atrofida birlashgan guruhlar juda ko'p. Emdorilarga qarshilar amerikaliklar oyda bo'lganligiga ishonmaydigan konspirologlar, muq moqobil meditsina bo'yicha guruhlar global chiplashtirishdan qanday omon qolish bo'yicha guruhlar va hokazolar mavjud insonlar juda ijtimoiy mavjudot shuning uchun ham biz atrofdagilar ham ayni e'tiqodda bo'lganliklarida bu e'tiqod biz uchun yanada mustahkamlanib boraveradi ko'pincha dezinformatsiyani mashhur va nomdor insonlar ham tarqatishi mumkin yana filtrlar pufagi tushunchasi ham mavjud bu esa alohida videoga arziydi lekin qisqacha mohiyati mana bunday youtube va boshqa tarmoqlar algoritmlari bizning qanday videolarni qay vaqt ko'rishimizni qidiruvga nimalar yozayotganimizda va qaysi kanallarga obuna bo'lganligimizni hisoblab chiqadi algoritm bizga qiziq narsani anglay oladi shuning uchun ham u sizga siz ko'rishingiz ehtimoli mavjud videolarni chiqaradi boshqacha aytsak fitna nazariyasiga qiziquvchi konspirolog qidiruvda masalan evolyutsiya nima deb yozadigan bo'lsa unga katta ehtimol bilan uning yolg'on ekanligi va fan hammasini yashirib kelayotgani haqida ma'lumotlarni chiqarishadi bunday insonda asta sekin butun boshli youtube uning konspirolog qarashlariga qo'shilayotganiga amin bo'lib boraveradi nelson mandela 90 yillarda vafot etgani yoki yerning yapaloq ekanligiga ishonch kimnidir hayotiga xavf solmasligi mumkin lekin anglashilmovchiliklar inson yashayotgani jamiyat va uning o'zi ham xatarli bo'lishi mumkin masalan agar inson vaksinalar insonni o'ldirish uchun chiqarilganiga va oidsning mavjud emasligiga ishonadigan bo'lsa vaksinalardan bosh tortish orqali bunday insonlar o'zlari va jamiyatni xavf ostida qoldiradilar shuning uchun ham yolg'onga ishonish hammaning shaxsiy fikri alohida inson insonning shaxsiy emas, balki ularga qarshi kurashish kerak bo'lgan voqelikdir. O'zingizni ehtiyot qiling, mulohazali va teran fikrli bo'ling. Siz bilan Demeoz bo'ldi.